Permettetemelo. Dico a voi, popolo, dei poeti mancati. Tutti vi vedo, voi tutti, lavoratori. Usate le mani, la testa. in vero, vorreste fosse il cuore a darvi da mangiare. Smembrati, tornate all'ovile. Una porta, con fuori il vostro cuore che bussa, messa da Pisano tra voi. Per voi, cosa mai innalzerà un semplice stanotire? Vi credete curati, immuni da tutte le malattie. Ora che il dovere è stato compiuto, non dobbiamo più occuparci di niente. Mangiamo pure, lo meritiamo. Chi verrà a rendercene conto? Di sicuro non il padrone passerà tranquilla anche questa notte. Così tutta la vita. Che importa? Se di tanto in tanto un bambino piange. In fondo sono solo sogni ciò che reclama.